No escondo que sabía de memoria o número de chanzos que baixaban á rúa, que os lembraba a cada hora, pois se tiña que correr, cando a luz da escaleira estives apagada. Por iso agora, inmobilizada entre as árbores, non sei se memorizar pagou a pena. Se debuxara a cifra nos pregos das sabas, era cousa de enfermidade ou morte. Que me viñeches a apañar o campo despois de que marchase a flor do azar, cando as laranxeiras xeran eran lenzo de follas de colleita, o teu aseixo. Na composición do cadro, na trayectoria das liñas, dentro do centro, no vértice das estacións, como outras tantas. A cifra, os chanzos, o noso alfabeto de escritura segreda, a escaleira toda pola que eu esvaro neste intre que se funde a luz, e ninguén ven repoñela.